Ostavite momke! Ostavite momke, gađi, gađi, gađite sve. Gađite! Ostavite ih, ostavite ih! Ostavite ih! njima. Tako je da gađaj, gađaj. Gađaj. Gađaj. Daj pičke jedne. Pičke jedne. Majku vam jebem u pičku. Gađajte, gađajte. Gadovi jedni, gadovi. Svi ćete da platite za ovo. Svi ćete. Svi ćete da platite za ovo. Bate s motorom, ali! Mali! Stoko! Makse s, makse s motorom, ali! Stoko! Ostavite ih, ostavite ih, gadovi jebi! Gadovi jedni, bezobrazni! Ološi jete, ološi! Ološi! Ološi, platit ćete! Šta gledaš? Platit ćete, platit ćete! mi ti majku, pičku! תהיה בעיניי. מאי קומיניה במוקיצ'י, דמיה במאי. Дядя, дядя. А вот что я покажу. Šta da nemoj, majke, Max se sam pomijedi neki majku više. Nemoj, nemoj, da si to. accessar o Znači, de ko znači, jedno sta gleda! Alo! Gadovi jedni, gadovi, prokleti bili da Bog da! Prokleti bili, sve smo vas nimili, majku vam ilu jebenu! Šta gledaš, majmune? Šta je? Zapamtit ćete, zapamtit ćete! Gnjido jedna, smrdo nikakva! Aj, mali, što vam? Jebe majku! Dođi vamo!